hacer videos es difícil. Desde ya varios meses que vengo sin publicar de manera regular y hoy les quiero contar por qué. Cuando empecé este canal tenía un objetivo específico, pero después de la pandemia mis prioridades cambiaron y eso fue poco a poco desgastando mi trabajo en el canal. En este video les quiero contar sobre mis motivaciones iniciales, los cambios que han ocurrido en mi vida y lo más importante, lo que quiero en el futuro. Una de las principales razones por las que decidí crear este canal fue para aprender Flutter. En 2019 me iban a operar de la rodilla y sabía que iba a tener que hacer reposo durante unas semanas. Pero como soy una persona que se aburre muy fácilmente, se me ocurrió que era una buena oportunidad para grabar lo que aprendía, subirlo y ver si gustaba. En mi profesión, sirve mucho poder explicar conceptos complejos a compañeros o a superiores que quizás no son tan técnicos, por lo que el canal además me permitía mejorar en ese aspecto. Por último, y no por eso menos importante, disfruté mucho leyendo sus comentarios y conectándome con ustedes en los vivos tanto en YouTube como en Twitch. La pandemia en Argentina fue innecesariamente larga, ya que no solo fueron los meses de encierro del 2020. En 2021 las escuelas no funcionaban a tiempo completo, por lo que había que ocuparse de los niños. Y mi tiempo se volvió un bien escaso. Mi trabajo también aumentó significativamente entre 2021 y 2022, ya que fui tomando mayores responsabilidades y, como se dice, haciendo carrera. Y, por si esto fuera poco, en 2023 tomamos la decisión de mudarnos con mi familia de Argentina a España debido a mi trabajo. Empezar en un nuevo país desde cero es un quilombo. Trámites, casas, muebles, rutinas, escuela, todo nuevo y todo desde cero. En este último año estuve mayormente ajustándome a esta nueva vida y sobre todo ayudando a mis hijos a adaptarse. Pero lo que es interesante es que durante este tiempo estuve tentado de compartir otras cosas divertidas a las que sí les dediqué tiempo. Pero como no eran de Flutter, tenía miedo de que impacten de manera negativa en el canal. Por nombrar un ejemplo, desde hace más de 10 años que tengo impresora 3D y hago proyectos de manera regular. Pero solo comparto algo muy de vez en cuando por Twitter o por Instagram. Este año, además, estuve trabajando en el desarrollo de aplicaciones en tecnologías que no son Flutter, como por ejemplo, hice un sitio para realizar pruebas AB de videos de YouTube, que lo hice en Ruby on Rails. Un analizador de precios de supermercados de España, con los scrappers hechos como plugins de Firefox. Y una herramienta para crear shorts de YouTube, que el desarrollo fue asistido en su mayoría por ChatGPT. Creo que todos estos proyectos tienen cosas interesantes y que pueden servir de idea a otros para empezar sus propios proyectos. Entonces, ¿qué es lo que se viene? Una de mis principales metas es mejorar la calidad de mis videos en general. Mis últimos videos no tuvieron la mejor eh, calidad de audio, no fueron editados de la mejor manera posible y esto fue así por mi apuro de subir algo sí o sí. En el futuro quiero invertir más tiempo para asegurarme de que cada video que subo sea de la mejor calidad posible. Esto significa seguramente menos videos, pero de mayor calidad. Otro tema que me gustaría mejorar es el scripting. No, no hablo de Python. Suelo guionar mis videos, pero ni bien empiezo a grabar, hago todo distinto y las cosas no salen bien. Y termino cortando más o menos el 60% de lo que grabo. Creo que esto no solo mejorará la calidad general de los videos, sino que también me permitirá ser más efectivo en la comunicación de mis ideas. En resumen, aunque mi enfoque principal sigue siendo la programación, quiero compartir con ustedes algunas de mis otras pasiones y experiencias. Creo que es importante tener una variedad de contenido en mi canal y espero que ustedes lo disfruten. Simplemente gracias por seguir apoyando mi canal y espero que disfruten de los próximos videos. Chao.